آهنگ سکرت گاردن چهار ضربی هست و سی از میکنم فای دیگه سرکیلدمون هست ضرب اول سکوت هست با نوت سی شروع میشه از شماره یک که سکوت دو هم سکوت سه رو میگیم از شماره سه یعنی و سه و شروع میکنیم یک و دو و سه میشه سی می فا سول فا سول سولا فا re mi re mi fa sol re mi mi mi fa re do si do do سی si la si می فا سول فا سول تکرار اول هست و اینکه در اکتاو یک دو سه چهار سکوت دو سه چهار دو سه چهار Christus. چار یک دو سه چار دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چار دو سه چار یک سکون دو سه چار دو سه چار تقدیم همه شما عزیزان